शंकर लालवानी को लग गई नजर पहनानी पड़ी नींबू मिर्च की माला पहचान लीजिए ये भाजपा के इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी शंकर लालवानी को इनके गले में ये जो नींबू मिर्च की माला है वो इसलिए नहीं कि इन्हें नजर न लगे दरअसल सिंधी समाज से जुड़े कुछ लोगों ने ये माला पहनाई है वहीं विधानसभा एक के जनसंपर्क के दौरान कमला नेहरू नगर की एक दुकान पर नजराना नींबू मिर्ची कराया गया साथ ही सिर पर से भी अला बला टाली गई और उसका भी नजराना उतारा गया जनसंपर्क के दौरान एक किराने की दुकान मिली तो किराना दुकान में राजनीति करने वाले शंकर लाल वाली ने छोटी पुड़िया भी सामान की बांध दी और